Ақбақай жоғарғы Ораз келді, белгілі фермер Айтулы Атпегі, Амантай Мырзаның Ақбақай есімді атыменен Шоқанның баптауындағы сәй күліп жоғарғы мәреге Мейрамбек Палуанның баласы Мәдиярша, Мадиярша бұндық тастады қадырменді ағайын мұрат. Бауыржан Шабандоз басты қадырмен ағайын мұрат. Мақтар алдық. Айыптан көкеміздің баласы бауыржан шабандоз басып кетті қадірменді ағайын мынау бәрекелді міне Бағдаулет көкеміздің жолдастары группаластарынан ғалымжан төраға бастаған міне жүз отыз мың теңге салымдар келіп түсіп жатыр міне мұрат қаракөседен 20 мың теңге сәкен сарағаштан 15 мүн теңге саттар сарағаштан 15 мүн теңге мамажан байырқұмнан 50 мүн теңге Ерболын үсінен 10 мүн теңге сапархан үсінен 20 мүн теңге бақаш жиенінен бір серке досик досик шабындыз басты қадірмен дұғаймын досик досик шабындыз мұқты бола бер бәрекелді сәкен қайнысынан бес мың теңге салымдар кеп түсіп жатыр құдай қаласа тойда қайтсын төменгі мәреге кереметтей сәйгүліктердің егесі айтола атбегі келді, ербол мырзаның атыменен баруын дос иша қадырмен да ағайынмын